Me duele. Me duele mucho. Pero no, no es lo que me duele el cuello. Lo que me duele es que no me pude llevar ese campeonato a casa. Pero bueno, siempre habrá más oportunidades. Siempre las habrá. Me voy con el buen sabor de boca. De que todos ustedes, mi querida gente de Japón, me han apoyado una vez más. Una gira más la quinta gira consecutiva que tengo aquí en New Japan Pro Wrestling. Y ustedes siempre, siempre me han apoyado. Minasan, Itsumo en Arigato